Hello, kembali lagi sama gue mau desain. Di sini gue bakal membuat rumah minimalis dengan bahan material seadanya. Video kali ini adalah hasil modifikasi dari video pertama gue. Yang belum tonton video pertama gue, nanti gue kasih link videonya. Rumah ini dibuat berdasarkan hasil pemikiran sendiri. Rumah yang pengen gue bangun adalah rumah dua lantai dengan desain minimalis yang didesain simple anti ribet. Untuk kemajuan channel ini, tolong klik subscribe dan nyalakan lonceng agar mendapatkan info terbaru dari gue. Bye.